Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэхүү видеогоор онлайн сургалтын арга зүй хичээлээр та бүхний хөгжүүлэх онлайн курс хичээлийн бүлэг сэдв сэдвээ хэрхэн тухай сонгох тухай зөвлөгөө өгөх шийдлээ. За үүний төлбөртөө e-content цэг эдүү цэгийн маань сайт руу орно. За энд бол э, хичээл ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлүүд ангаараа байршуулсан байна. За бүгдээрээ болохоор аа сурах бичиг гэсэн л байна. Сурах хэвээр. За хичээл сургуулийн боловсролын хөгжүүлэлт зориулсан хичээлүүд энэ байгаа мэн. За сурах бичиг интерактив хичээлүүдтэй холбоо байх. За эндээс бүгдээрээ сурах бичиг гэсэн хэсгийг сонгоод за онлайн курс хичээлүүд бүгдээрээ бол ахлах ангийнхан зориулсан байдлаар хэлбэл өгдөг боломжтой гэж бодоод 10 11 12 дугаар ангийн хэлний номноос өөрсдөө хөмөрөгчдийн хичээлийн номноос бүлэгсийг сонгох байгаа. За би энэ удаа бол 10 дугаар ангийн хими номноос за гарчгийг харж хагаад а бүдрийн 8 7 хоногийн хичээл төлөвлөж байгаа учраас энэ 6 сэдв энэ бүлэгсийг сонгож явахаар шийдлээ. За та бүхэн бол өөрийнхөө сонирхолд нийцсэн өөрсдөө Дэлгэцүүний хөгжүүлж чадж чадгүй ч үлгэр сэдвийг сонгох чухал байгаа. За ингээд органик бодис шин чанар гэсэн юм сонгож явлаа. За одоо бүгдээ Canvas систем рүүгээ орно. За та бүхэн бол хитний эргэлгчхийн нэрийг бол өөрчилсөн байгаа. За dashboard дээр дарахаар баруун гарт алж start new course гэсэн команд байгаа. Тэр командыг дараад Орс нэйм дээрээ бүгдээ болохоор аа мэрэгчтэй юм бичнэ. Ийм. Аа миний хэр бол 10 дугаар анги гэсэн курс хичээлээ үсгээд энд бол лицензийн төрлийг сонгох байгаа. CC attribution, CC attribution share alike. За attribution гэдэг нь бол зохиогчийн эрхийг хамгаална. За тэгэхээр заавалчгүй энэ хүү зүйлийг ашиглавал нэрийг нь дурдах байгаа гэсэн. Бүгдээрээ бол attribution share and like энийг ашиглаж болно. Хүмүүст түгээж болно гэсэн эцсийн сэхэнд төрөлд сонгож. За ингээ бүгдээрээ бол шинэ курс хичээлээ үүсгэчлээ. За зүүн гартаал бидний хөөм гээд бидний ажиллах танрууд байна. За ингээ settings гэж ороод бүгдээрээ цагийнхаа бүсийг нэгдүгээр төгөөлж авах хэрэгтэй. За өнөөдөр бүгдээрээ time zone гэдгээс Улаанбаатарыг болох хэвээр нэмэх 8 гэсэн үсгээр Улаанбаатар. За энд эхлэх хугацаа дуусах хугацаа энэ зэрэг төгөөлж болдог. За одоохондоо бүгдээрээ төгөөлөх юм ингээд бичиж. За энд бол таны курс хичээлийг хэлэх зурга бас choose image гэдэг оруулж болно. За тэгээд бүгдээрээ өөрчлөлтийг хийе. Complete За тэгээд энэ now assignment discussion grace мэтчлэн таны курс хичээлтэй холбоотой бүх талбарууд зүүн гарт өгсөн байгаа. За ингээд анхаарал